Вітаю шановних користувачів, які приєднались до нашого другого уроку по вивченню підсистеми управління персоналом або, іншими словами, кадрового обліку організації в конфігурації бухгалтерія для України редакція 1.2. На попередньому занятті ви могли познайомитись з головними об'єктами кадрового обліку, а саме довідниками фізичні особи та співробітники організації. А на початку поточного уроку необхідно підкреслити, що в цілому кадровий облік забезпечує реєстрацію в інформаційній базі достатньо повної інформації про кожного співробітника. А саме, інформацію загального характеру, не пов'язану з виконанням посадових обов'язків наприклад, дату та місце народження, пол, контактну інформацію тощо. Зберігання таких даних забезпечує довідник фізичні особи та спеціалізований регістр відомостей контактна інформація. Дані пов'язані з безпосереднім виконанням службових обов'язків, місце роботи, посада, табельний номер, які зберігаються в довідниках співробітників організацій, посади та в спеціалізованих регістрах відомостей, з якими ми познайомимось в процесі цього уроку. Планові параметри, що визначають склад та розмір щомісячних нарахувань та утримань співробітників, дані про оподаткування доходу робітників та списки пільг. Прийом на роботу в організацію фіксується за допомогою документа Прийом на роботу в організацію, який можна створити за допомогою меню Кадри, Прийом на роботу в організацію або на закладинці Кадри, панелі функцій програми, вибором відповідного посилання в полі схеми роботи Прийом на роботу в організацію. І в тому і в іншому випадку відкривається форма списку документів прийом на роботу в організації. За допомогою кнопки Додати або натисканням на клавішу Інсерт відкриваємо форму нового документу. Якщо ми приймаємо на роботу одразу кількох співробітників, можливо, буде зручно використовувати механізм підбору, який дозволяє додати в табличну частину одразу кількох співробітників, наприклад, Бондаренко Василь Петрович, Горбатова Інна Іванівна та Дудін Ігор Іванович. Але в даному випадку ми цей механізм використовувати не будемо. Видалимо всі рядки табличної частини і додамо один рядок стандартним способом за допомогою кнопки Додати. Вибираємо нового працівника з довідника співробітники організації. Сьогодні це Бондаренко Василь Петрович. Як бачите, в колонці стан присутня інформація, що цей співробітник ще не прийнятий на роботу. Вибираємо Василя Петровича і продовжуємо заповнення реквізитів табличної частини. Якщо в вашій інформаційній базі облік ведеться по декількох організаціях, необхідно обов'язково перевірити заповнення реквізиту організація, який за замовчуванням заповнюється в відповідності до налаштувань користувача, і встановити організацію, в яку приймається новий співробітник. В рядку табличної частини вибираємо підрозділ, в якому працюватиме новий член колективу, наприклад, адміністрація, і посаду, яку він обійматиме на підприємстві. Значення цих реквізитів вибирається з відповідних довідників інформаційної бази. Дата прийому в деяких випадках може відрізнятися від дати документу прийом на роботу в організацію і одночасно може слугувати базовим періодом для розрахунку індексації, в тому випадку, якщо не заповнений окремий реквізит базовий період індексації. Варіант, при якому дата прийому відрізняється від дат документу, може знадобитися при початку роботи з конфігурацією. Реквізит спосіб відображення в обліку визначає, яким чином будуть формуватися проводки по плановим нарахуванням робітника. Шаблони таких проводок зберігаються по відповідному довіднику і визначають рахунки обліку та аналітику витрат різноманітних нарахувань та утримань. Докладно структура довідника буде розглянута на одному з подальших відеоуроків. Ми з вами вибираємо елемент зарплата АЗ. Якщо співробітник приймається на новостворене робоче місце, слід встановити позначку в полі Прийнятий на нове робоче місце і вказати дату створення цього нового робочого місця. Неважко було помітити, що при виборі працівника в табличній частині нарахування автоматично з'явилися рядки з нарахуваннями по окладу та індексації. Табличні частини внески і внески на ФОП також автоматично заповнюються переліком внесків, які підприємство має розраховувати та стягувати з робітників та нараховувати на ФОП. Користувачі можуть вносити зміни в склад внесків в залежності від наявності пільг співробітників. В табличній частині утримання можна зафіксувати постійні утримання, наприклад, утримання аліментів або інші подібні утримання. В табличній частині нарахування в колонці Спосіб відображення в обліку можна вказати спосіб відображення нарахувань, який відрізняється від способу вказаного в табличній частині зі списком працівників. В такому разі саме цей спосіб буде використовуватися при формуванні проводок. Нам залишається вказати розмір окладу 3000 гривень, записати і провести документ. Документ проведено, і ми переходимо в вікно, яке дозволить нам познайомитися з рухами документа по регістрам натискаємо кнопку і знайомимося зі складом регістрів, рухи в яких формуються при проведенні документа прийом на роботу в організацію. Це регістр відомостей, параметри розрахунку індексації, регістр відомостей внески у фонди працівників організації, регістр відомостей працівники організації і планові нарахування працівників організації. Докладено на складі вимірів, ресурсів та реквізитів цих регістрів ми зупинятися не будемо. Ви самі маєте змогу ознайомитися з ними в вашій демонстраційній базі. Закриваємо вікно результатів проведення документа, сформований нами документ. І відкриємо один з документів, в якому прийняті на роботу декілька працівників. Наприклад, самий перший в списку документ від 30 березня 2011 року. Для чого це ми зробили? Для того, щоб акцентувати вашу увагу на одному з нюансів роботи з формою документу. Зверніть увагу на склад рядків табличної частини нарахування, в якій ми бачимо дані по різних працівниках Іванцові, Богословському. Якщо пролистати нижче, то ми побачимо дуже довгий список нарахувань. Якщо ми натиснемо на кнопку перемкнути відбір списку, то цей довжелезний список скорочується до двох нарахувань конкретного працівника. В даному разі це Іванцова Лідія Євгенівна. Якщо ми в основній табличній частині виберемо якогось іншого працівника, то в табличній частині нарахування будуть представлені нарахування саме цього працівника. Дані в табличних частинах внески, внески на ФОП та отримання також відповідають встановленому відбору. При повторному натисканні на кнопку Перемкнути відбір, табличні частини відображають дані абсолютно всіх працівників. Закриємо документ і продовжимо наш урок. На підставі створеного документу Прийом на роботу можна ввести в інформаційну базу документ введення відомостей про банківські картки працівників, який в разі виплати заробітної плати через банківську картку реєструє у відповідному регістрі відомостей банк, номер картки та строк її дії. Для доступу до цих реквізитів в табличній частині працівники організації необхідно вибрати спосіб виплати через банк. В такому разі ми можемо вибрати банк з довідника контрагенти, наприклад, Аваль, встановити строк дії і номер картки. При проведенні документу формуються рухи в регістрі параметри виплати платні працівникам, які по кожному співробітнику в рамках його організації фіксують спосіб виплати, банк, номер картки та дату дії такої картки. При формуванні документу вручну дуже корисним буде використання механізму автоматичного заповнення табличної частини документу, для чого натискаємо на кнопку Заповнити і вибираємо режим списком працівників. Очищаємо табличну частину і бачимо, що відкривається службова форма формування списку працівників, де можна налаштувати відбір даних по організації, підрозділу та посаді, яку обіймає працівник. І встановити для всіх рядків табличної частини спосіб виплати через банк і банк, який буде перераховувати гроші. В даному разі це банк Аваль. Натискаємо кнопку Виконати і впевнюємося в тому, що таблична частина заповнена працівниками фірми Добро. І всі загальні реквізити заповнені обраними нами значеннями. Нам залишається тільки у кожного співробітника заповнити номер картки. Закриваємо документ без редагування, не зберігаємо зміни. І переходимо до короткого вивчення ще одного документа, який можна ввести на підставі документу прийом на роботу в організацію. Переходимо до кнопки Вести на підставі і вибираємо документ Заява на застосування пільги ПДФО. Якщо Бондаренко Василь Петрович має право на базову пільгу або на якусь іншу пільгу по ПДФО, необхідно сформувати відповідний документ, таблична частина якого забезпечує фіксацію в інформаційній базі інформації про вид і актуальність пільги, а також про дату, з якої вона починає діяти. Пільга вибирається з довідника види пільг працівників організації. В формі цього документу також присутня кнопка Заповнити, яка дозволяє заповнити табличну частину списком працівників за допомогою спеціалізованої форми, з якою ми познайомились трошки раніше. Склад параметрів відбору наразі дещо відрізняється в зв'язку з наявністю відмінностей в структурі документу. Але принцип роботи той же самий, тому просто заповнюємо документ співробітниками з відбором по організації добро. Вибираємо вид пільги, яким буде заповнена таблична частина, базова пільга. Дату не змінюємо і встановлюємо позначку Актуальність натискаємо кнопку Виконати і впевнюємося в тому, що таблична частина заповнена вибраними нами параметрами. Після запису і проведення документу переходимо у вікно записів регістру пільги працівників організації і знаходимо тут результат проведення нашого документу. По всім співробітникам організації Добро з 1 лютого 2015 року встановлена базова пільга. Звичайно, ми з вами розуміємо, що в робочій базі треба дуже акуратно і правильно формувати ці документи. Закриваємо список документів пільги співробітників організації, поточну заяву. І наприкінці роботи з документом Прийом на роботу в організацію звернемо вашу увагу на деякі особливості прийому працівників на роботу за сумісництвом. Оформлення на роботу за сумісництвом співробітника відображається тим самим документом прийом на роботу в організацію, який не має реквізиту, що визначає вид зайнятості. Вид зайнятості однозначно визначається значенням одноіменного реквізиту елементу довідника співробітника організації. Отже, при прийомі на роботу за сумісництвом першу чергу створюється новий окремий елемент довідника співробітники організації. Визначається вид сумісництва. При прийомі внутрішнього сумісника в елементі довідника співробітники організації, крім того, що вибирається вид зайнятості внутрішнє сумісництво, додатково вказується посилання на елемент того ж довідника, який використовувався при прийомі на основне місце роботи тієї самої фізичної особи. Давайте відкриємо довідник співробітників організації і замітуємо прийом на роботу за внутрішнім сумісництвом Абдулова Юрія Володимировича. Додаємо новий елемент довідника. В зв'язку з тим, що Абдулов Юрій Володимирович вже зареєстрований в довіднику фізичні особи, створимо нового співробітника, вибравши його з довідника фізичних осіб. Встановлюємо відповідну позначку і переходимо до вибору елементу довідника фізичні особи. Звичайно, вибираємо Абдулова Юрія Володимировича. При виборі заповнюються всі реквізити карточки нового співробітника. Звичайно, якщо вони були заповнені в довіднику фізичні особи, а також заповнюється значення по замовчуванню, а саме вид зайнятості, основне місце роботи. Ми пам'ятаємо, що хочемо прийняти Абдулова за внутрішнім сумісництвом. Тому вибирає з випадаючого списку саме внутрішнє сумісництво. І як бачите, в разі вибору такої позиції стає доступним реквізит Основне призначення. Крім того, система самостійно знайшла в переліку співробітників підходящий елемент. Це елемент довідника, в якому Абдулов Юрій Володимирович має вид зайнятості основне місце роботи. Після чого ми записуємо створений елемент, закриваємо карточку і у формі списку співробітників організації бачимо нову позицію Абдулова Юрія Володимировича, який ще не прийнятий на роботу. Отже, тепер нам залишається створити новий документ прийом на роботу в організацію, в основну табличну частину документу додати нову позицію з довідника співробітники організації закінчити заповнення документа, записати і провести його. Ми записувати документ не будемо, закриваємо форму, не зберігаємо зміни і переходимо до вивчення документу кадрове переміщення. Документ кадрове переміщення організації використовується для переводу співробітників в інший підрозділ підприємства, реєстрації в інформаційній базі зміни посади, розміру оплати праці або інших параметрів розрахунку заробітної плати, розширення складу планових нарахувань, зміни їх розміру, а також зміни способу відображення нарахувань в бухгалтерському обліку. Форму списку документів кадрове переміщення можна відкрити через меню Кадри, обравши позицію Кадрове переміщення організації, або на закладці Кадри панелі функцій програми. Натискаємо на посилання кадрове переміщення в схемі роботи і відкриваємо список документів цього типу. Додаємо новий документ натисканням на кнопку Додати або клавішою Insert і заповнюємо реквізити. Як і у всіх документах кадрового обліку, в формі документа присутня кнопка Заповнити, яка відкриває спеціалізоване вікно формування списку працівників. Нагадую вам, що в цьому вікні можна організувати відбір співробітників по організації, підрозділ або посаді. А також можна встановити в даному випадку значення реквізиту заповнити дату, з якої почнуть діяти нові призначення. В нашому випадку ми не користуємося цим сервісом, закриваємо вікно і вручну в основну табличну частину додаємо новий рядок. Визначаємо дату переведення, наприклад, 1 липня 2015 року. З довідника співробітників вибираємо, наприклад, Бондаренка Василя Петровича. При виборі співробітника заповнюються всі реквізити табличних частин документу станом на дату документу. Нам залишається лише в залежності від того, яке переведення ми оформлюємо, змінити значення відповідних реквізитів. В разі зміни підрозділу з довідника підрозділу вибираємо новий підрозділ. Якщо міняється посада співробітника, з довідника посади вибирається нова посада. В разі зміни способу відображення нарахувань в бухгалтерському обліку з довідника способу відображення зарплати в регламентованому обліку вибираємо потрібний нам спосіб. Якщо при переміщенні працівника змінюється розмір оплати, табличній частині нарахування треба вибрати дію, змінити і задати новий розмір оплати. Наприклад, 5 тисяч. Якщо з якихось причин у працівника вказаного в рядку табличної частини нарахування змінюється спосіб відображення в бухгалтерському обліку, і він відрізняється від способу вказаного в основній табличній частині, можна вказати новий спосіб в реквізиті табличної частини. В такому разі цей спосіб буде мати пріоритет перед способом, вказаним в основній табличній частині. Зверніть увагу на те, що реквізит дія може приймати декілька різних значень. Тобто нарахування, яке вказане в рядку табличної частини, можна почати, можна змінити, залишити таким, як воно було, і припинити. Значення припинити використовується в тому разі, якщо якесь нарахування або утримання більше не діє. В даному випадку ми змінюємо суму окладу, так що вибираємо знову Змінити і відзначаємо той факт, що зміна окладу повинна супроводжуватися зміною базового місяця для розрахунку індексації. І для цього необхідно встановити позначку індексація заробітку з коефіцієнтом. І при необхідності вказати коефіцієнт. При встановленні позначки індексація заробітку з коефіцієнтом в табличній частині робітники організації з'являються реквізити дохід до, дохід після підвищення та фіксована індексація. Для заповнення значень цих реквізитів на закладці нарахування для індексації, яка також з'явилася при встановленні позначки, необхідно виконати автоматичний розрахунок суми індексації, для чого почергово натиснути на кнопку Заповнити нарахування і розрахувати. В зв'язку з тим, що в демонстраційній базі недостатньо даних для наочної демонстрації механізму розрахунку фіксованої індексації, нам залишається тільки довірити спеціалістам, що його розробляли і тестували. Тим більше він досить складний і повністю автоматизований. Давайте закриємо вікно службових повідомлень, що повідомляло нам про відсутність достатніх даних по Бондаренку Василю Петровичу. І приймемо за аксіому, що в результаті натискання на кнопку розрахувати здійснюється автоматичний розрахунок нарахувань співробітника до підвищення заробітної плати з врахуванням індексації і після підвищення без врахування індексації. Якщо розрахована сума нарахувань до підвищення заробітної плати, яка відображається в реквізиті дохід до, перевищує суму нарахувань після підвищення заробітної плати, реквізит дохід після, різниця фіксується як сума фіксована індексації співробітника в реквізиті фіксована індексація. Реквізит підвищення містить суму, на яку змінюється оклад. І нарешті настав час записати і провести наш документ. Давайте ознайомимося з результатами проведення документу. Як ви бачите, документ формує рухи по регістру відомостей параметри розрахунку індексації, про яку ми нещодавно говорили, по регістру відомостей працівники організації і планові нарахування працівників організації. Докладно ви можете познайомитися з вимірами, ресурсами та реквізитами цих регістрів самостійно. Закриваємо вікно результатів проведення документу. Закриваємо створений нами документ. І перед тим, як перейти до вивчення наступного документу кадрового обліку, згадаємо про ще не розглянуті сервісні можливості документу кадрове переміщення. Я маю на увазі механізм автоматичного формування списку співробітників табличної частини робітники організації та можливість групової зміни значень розміру нарахувань або утримань в табличних частинах нарахування та утримання, які можуть стати нам у пригоді при наявності в документі великої кількості робітників. Наприклад, ми маємо з 1 липня 2015 року підвищити оклад всім працівникам фірми Добро. Отже, до діла. Додаємо новий документ кадрове переміщення і знаходимо кнопку Заповнити. Натискаємо на неї і відкриваємо вікно формування списку працівників. В зв'язку з тим, що наказ має діяти з 1 липня 2015 року, встановлюємо таке значення в полі станом на 1.07.2015 року. Звільнені нам не потрібні. Встановлюємо дату, з якої почне діяти новий оклад на цей раз за допомогою календаря 1 липня 2015 року. Відбір, який встановлений за замовчуванням по організації добро, залишаємо без змін. Відбори по підрозділу і посаді нам зараз не потрібні, тому натискаємо на кнопку Виконати і в результаті бачимо заповнену табличну частину працівники організації і табличні частини нарахування, внески, внески на ФОП та утримання. Наразі утримань немає. Для покращення научності подальшої роботи пропоную розсунути форму документу на весь екран. Активуємо табличну частину нарахування і бачимо, що колонка Розмір заповнена значеннями, станом на 1.7.2015 року. Давайте одразу змінимо дату документу, яка була автоматично встановлена у відповідності до налаштувань системи, також на 1 липня 2015 року. І познайомимося з механізмом групової зміни даних. Натискаємо кнопку в панелі інструментів табличної частини нарахування Групова зміна і тим самим відкриваємо службове вікно Групова зміна нарахувань. Призначення вікна по всім видам розрахунку, які обираються користувачем, встановити чи змінити розмір нарахування. Список видів розрахунку можна змінювати. Додати необхідний вид розрахунку або утримання можна за допомогою кнопки Додати або натисканням клавіші Insert шляхом вибору спочатку типу розрахунку нарахування або утримання, а потім вже конкретного виду розрахунку. Видаляємо вже зайвий елемент списку кнопкою Видалення або клавішею Delete. Вилучаємо тільки що доданий вид розрахунку оплата за годинним тарифом, а також оклад по годинах, який в контексті поточного документу нам не потрібен. Значення реквізиту Дія може визначати три різних варіанти заповнення або зміни розміру нарахування. Якщо ми вибираємо позицію Встановити значення, в усіх рядках табличної частини нарахування з видом розрахунку Оклад по днях буде встановлено фіксоване визначене нами значення. Вибір позиції змінити сумою означає, що сума нарахування, позначена в даний момент в полі розмір рядка табличної частини, буде змінена на суму, яку ми встановимо в полі значення вікна групової зміни. І нарешті вибір позиції змінити відсотком призведе до зміни встановлених сум на відсоток, який ми вводимо в полі значення. У всіх випадках зміни значень враховується знак плюс чи мінус. Давайте спочатку виберемо позицію Встановити значення. І в полі значення введемо, наприклад, 4000. Натиснемо кнопку Виконати. Як ви бачите, у всіх позицій із списку табличної частини нарахування, у яких встановлено вид розрахунку оклад по днях, по-перше, було змінене значення реквізиту Дія на значення Змінити і встановлений розмір розрахунку 4000. Чому не важко впевнитися, проглянувши всі рядки табличної частини. Перевіримо роботу інших варіантів групової зміни даних. Вибираємо дію Змінити сумою. Вводимо значення 1000 гривень, натискаємо кнопку Виконати. І бачимо, що розмір окладу по днях змінився на 1000 і становить зараз 5000 гривень. Усіх рядках табличної частини. Знову повертаємось в вікно групової зміни. Вибираємо дію змінити відсотком. Ставимо відсоток 50. І крім того, поставимо знак мінус. Виконуємо завдання і бачимо, що сума окладу зменшилась на 50% від 5 тисяч і становить тепер 2,5 тисячі гривень. Ну що ж, давайте залишимо все як є і спробуємо провести документ. Але на цей раз нас спіткала невдача. Документ не проводиться, і у вікні службових повідомлень з'явився довжелезний список помилок. Користувачам виводиться інформація о причинах помилки проведення. По-перше, Виводиться інформація про спробу переведення працівника на колишнє місце роботи, що не має ніякого сенсу в тому випадку, якщо не змінюється базовий період нарахування індексації. Це, в принципі, не заважає проведенню документа і інформація носить попереджувальний характер. По-друге, виявляється, що в рядку 9 документ намагається повторно зареєструвати зміну нарахування на дату 1 липня 2015 року, що не є допустимим і дуже добре, що розробники програми допомагають користувачам розібратися з проблемами. Про критичність помилки свідчить наявність з лівої сторони від попередження двох знаків оклику. Така проблема виключає проведення документу. Отже, давайте розбиратись з нашими помилками. По першій проблемі допомогу можна знайти у вікні допомоги у формі документу. Спочатку треба закрити вікно попередження після чого відкриваємо вікно допомоги, натиснувши клавішу F1 або натиснувши на відповідну кнопку із знаком запитання. У вікні, що відкривається, ми знаходимо спеціальну пересторогу. Заборонено робити кадрове переміщення співробітника на попереднє місце роботи, окрім випадків змінення окладу з необхідністю зміни з базового періоду індексації у цьому випадку необхідно встановити прапорець індексація заробітку з коефіцієнтом. Тож, Давайте так і зробимо. Встановлюємо позначку індексація заробітку з коефіцієнтом. Закриваємо вікно службових повідомлень і повторюємо спробу проведення документу. Проведення знову не вдалося, але список помилок вже набагато менший. Справа в тому, що в рядку номер 5 табличної частини працівники, який ми бачимо на екрані, вказаний працівник Бондаренко Василь Петрович, по якому кадрове переміщення ми тільки що з вами робили. І воно також датоване 1 липня 2015 року. Для того, щоб уникнути цієї помилки, давайте сховаємо вікно документу, зробимо документ по Бондаренко Василю Петровичу непроведеним натискаємо праву кнопку миші і скасовуємо проведення. Після чого знову закриємо вікно службових повідомлень, розгорнемо форму документу і повторимо спробу проведення. На цей раз нам нічого не заважає. Документ проведено, і давайте подивимось, які рухи по регістрах відомостей були зареєстровані при проведенні документу відкриваємо вікно рухів документа по регістрах. І бачимо, що при проведенні зареєстровані рухи регістру відомостей, параметри розрахунку індексації, працівники організації, планові нарахування працівників організації. Докладно з результатами проведення документу ви можете познайомитись самостійно, тому зараз ми закриваємо вікно результатів проведення, закриваємо документ кадрове переміщення організації і вважаємо, що роботу з цим документом ми завершили. Закриваємо журнал документів кадрові переміщення організації і дуже коротенько познайомимося з документом відрядження організації. Відкриваємо форму списку цих документів підготовлений до уроку документ від 1 червня 2015 року і знайомимося з реквізитами документу. Окрім стандартних реквізитів номеру, дати, організація відповідальний, необхідно заповнити поля, які будуть використовуватися в друкованій формі посвідчення. Це країна, місто та організація, куди відправляється у відрядження співробітник, підстава відрядження, наприклад, наказ керівництва і список працівників, які відправляються у це відрядження. Також у відповідних реквізитах заповнюється дата початку, закінчення відрядження, ціль та джерело фінансування. Перед тим, як друкувати посвідчення, документ необхідно записати. Натиснувши на кнопку посвідчення, отримуємо на екрані друковану форму документу, затверджену наказом Державної податкової адміністрації України поля якої вже заповнені відповідними даними, які ми вводили у формі документу. Ну і, звичайно ж, друкується таблиця з датами вибуття та прибуття до кінцевих пунктів відрядження. Закриваємо друковану форму документу. Відзначаємо той факт, що при проведенні документ відрядження організації не формує ніяких рухів реєстрів в інформаційній базі. Закриваємо документ і форму списку документів відрядження організації. Переходимо до роботи з документами звільнення з організації. Відкриваємо журнал цих документів. І за відсутності документів цього типу в демонстраційній базі, нам нічого не залишається, як додати свій новий документ. Натискаємо кнопку Додати або клавішу Insert. Відкривається форма нового документу в якій ще менше реквізитів, ніж у документах, які ми вивчали на сьогоднішньому уроці. Звичайно, тут присутні стандартні реквізити номер, дата документу, організація та відповідальність за створення документу. Заповнення табличної частини ми можемо виконувати як за допомогою механізму підбору, який вже нам знайомий, і з яким ми сьогодні вже працювали, або вручну шляхом додавання за допомогою кнопки додати або клавішу Insert. Крім того, можна заповнити табличну частину за допомогою кнопки Заповнити в шапці всього документу. Якщо ми натиснемо на кнопку Заповнити, ми знову отримуємо форму автоматичного заповнення списку працівників, в якій ми можемо організувати відбір по декількох параметрах по організації, підрозділу або посаді. Звичайно, при звільненні працівників таке автоматичне заповнення використовується досить рідко, тому найчастіше, скоріше за все, ми будемо користуватися стандартним додаванням рядків табличної частини. Натискаємо відповідну кнопку. Вибираємо співробітника з довідника співробітника організації, який буде звільнений цим документом, наприклад, Желнова Валентина В'ячеславівна. Таким чином формується рядок табличної частини, в якому ми бачимо вибраного нами працівника, а також автоматично заповнений реквізит дата звільнення, який дорівнює даті документу. Звичайно, при необхідності її можна змінити. А також в полі підстава з довідника підстави звільнень із організації необхідно вибрати відповідну підставу. Якщо довідник не містить потрібного нам елементу з відповідною підставою для звільнення, а в даному випадку довідник взагалі не містить жодного елементу, ми можемо скористатися кнопкою Підбір, при натисканні на яку відкривається службова форма підбору даних з класифікатора, в якому знаходяться усі можливі підстави для звільнення у повній відповідності з Кодексом законів по праці. Вибираємо потрібну нам підставу. В даному разі, хай це буде угода сторін. У формі елементу довідника, що відкривається, при необхідності можемо змінити найменування цього елементу. Натискаємо кнопку ОК, закриваємо службове вікно підбору. І бачимо, що сформувався новий елемент довідника, який, в свою чергу, вибираємо в якості значення реквізиту поточного рядка документу. Записуємо і проводимо документ. Відкриваємо вікно рухів документа по регістрах. І бачимо, що при проведенні документ формує рухи по регістру відомостей пільги працівників організації, внески у фонди працівників організації, працівників організації планові нарахування працівників організації з відповідними новими записами, детально із значеннями вимірів, ресурсів та реквізитів відповідних регістрів ви можете ознайомитися самостійно. Давайте закриємо звіт по рухах документа і відкриємо друковану форму, яку формує документ. Як бачимо, це типова форма номер П4, затверджена наказом Держкомстату України 5 грудня 2008 року. Тут у нас з вами все в порядку. Закриваємо друковану форму. Закриваємо документ звільнення з організації і форму списку документів цього типу. На цьому другий відеоурок по підсистемі кадровий облік закінчено. Він був присвячений вивченню документів руху персоналу від прийняття на роботу до звільнення з організації. На наступному третьому уроці ми познайомимось з тим, які звіти по персоналу доступні в типовій конфігурації бухгалтерії для України редакції 1.2, як ними користуватись для отримання необхідної інформації по кадровому обліку. До нових зустрічей, шановні користувачі!